amaanyi nsooka okwebaza bane buli muntu yenna ali ku hgtv mu kaseera kano hmm. ngaotulaba tuwa amatu otuwulirize mugenda kakasa olwaleero mwami kwezi kyobadde tomanyi hmm. nina ekibuuzo ekindeseza eggulire lino banaffe abatwa batasaddiraba hmm. naye mwe munaabawa ansa ono omukazi afaanana ani omukyalo oyo afaanana gaddafi omugenzi kanomwama gaddafi si einvesito bannayuganda njagala muwuliriza olwaleero omukazi ono yaani omukazi ayitibwa enerika mariya alisipineti yaani hmm. ono omukazi mu luzibu bagamba nti kazini muganda wa gaddafi ono omukazi tasobola kwewola sente era tebasobola mwewolera sente mm. tokanti mugagga nyo mukazi mugagga nyo era buli sente yonna eya gaddafi nga teyali mu libiya ne sente yafuluma mu biseera by'olutalo ono omukazi yazikuuma egundi e, energy company ziri e south africa sente eziri e malaysia sente eziri mu dubai sente eziri e italy sente eziri mu panama buli sente ya gaddafi yonna etaali mu libiya ono mukazi yali azikuuma tasobola kwewola ssente mm. kano kebagamba akaduuka ka fanica kedubayi kigumaza hey. ono omukazi mbakakasa buli ssente nakati wenjogera famiry ya gadafi yonna eri ku mukazi ono ne sente zafuluma mu libiya omukazi ono yaziriko okifuna otya ekyo ono omukazi namusinkanako mm. mutya natuka distance mm -hmm. ngaakite kica yennyini mm -hmm. yeyanno nawe twamiitinga akakaseddwali obagenda odizimba waliwo enkayana mm -hmm. nemuwa evidensi zona eddwaliro lino mujjukire kwe okuyimirirwa mulundi ogwasookera ddala mm -hmm. okolaki okuyimirira ono omukazi si investanti yazibuza amaze emyaka egiwera ngaalikololo ali mu uganda omukazi alina kampuni eri dubayi bagiyita akamagina eno akamagina eri dubayi ne mukazi nga kayitibwa budifajin iland fina tukinyi nti bamafiya mu budifajin iland mu great britain ge bazanyira emizanyo gyabwe mhm. ono omukazi ono omukazi mu 216 yawandikibwako mawulire ga panama ngaasinga okubba omusolo mu panama <laughs> mafiya mhm. owulira kyegamba ono omukazi gwemwogerako tumumanyi nga university akamagina ayina endala eyitibwa fenes energy eyina kampani satu mm. akamagina fenes energy ye kampani esinga mu shadow companies ensi ebatemanyi buli nsimu babeera bali ekinga kimbagambye nti mu 216 mu panama yayogerwako ngaomukazi akyasinza okubba omusolo ku bantu 126 abawandikibwa mulyega panama mu 216 oyo omukazi tasobola kwewola sente temusobola muwulira sente ku sente zayina sente ya gadafi yonna ezira ewamuswati zuma ngebula wiiki bbiri batandika okuba gadafi yakwata eya force eya south africa neyita bagitanga nsuminowozone something mm, mm. gyebaali bataddewo mm. nagenderewa kubanga yayina millioni ekizibu kyonna kyonna ekibonyabonya zuma mukazi ono kiki zuma kyokka nti miliyoni za dola kumi na mwenda ezaali eza gaddafi zuma azaayo kumi afuta tuwiki sebatandika okuba gaddafi yazaayo kumi nasigazaako bbiri zuma nkugamba ekizibu kya zuma ye mukazi ono zuma akwata obuwumbi bw'ensimbi za south africa miliyoni za south africa binaabiri mu bbiri agenda kukyala ewaabwe gyave kwanzululu mukandura gyeyatekenya e, obumbi buno ebina mwabirimu obubiri upgrading security yekifo ekyo kyembagambye ekwanzuulu mukandura gyeyateeka amaka ago upgrading security kuteeka mu bisawe byanyonyi cameras biki ngaamanyi nti yebesi z'amaka ge ku miliyoni zomwene ezasigala zuma kweyagula partiment za miliyoni za south africa bisatu asatu uh, ezira edubayi eza bulet proof era zuma yayina entegeka edukira south africa manya gundi edubayi eh, eh, apartment eziri bulet proof mu south africa milliyoni za south africa bisatu asatu zuma zeyagula naye ngaokwakuguledinga sekiyite nokugamba nti aba musembereeyo nzimbe wali ntekewesawo kyenyumbayazimbe we ekandira e ekwanzururu gye yazimba enyumba eyo yamuviirako obuzibu eyo nyumba anti yeeyo eh, sente yazijjakoyo mukazi mbaddamu bannayuganda ono omukazi mugagga tebasobola mwewulira bababuulire sente baziteekawa tebasobola mwewulira sente buli nsi ne famire ya gadafi kati ono omukyala kakati lwaki ah, yo gavumenti eremesa abantu bano okuyingirayo kubanga omukazi waba ngaayinasente mwakanisi yakugambye dota riri anda uganda gavument mu bbaluwa ye yakyogedde ate fe twagiwandiise bagiraze kwenitivene ebbaluwa ono omukazi nkugambe wuuyo afaanana gadafi nga bwomulabira ddala ono ye mukiisa wa papa mu uganda owa papa mu uganda asula embuya wano baali batemavunika eryasooka eryeddwaliro ly'egindi kankubuleko ekintu kimu omanyi omanya akasero ke bayita ensumba byuma ensumba byuma eyinza okubba embwa nga tegenda zambala ensumba byuma nebba fooko nebba amasowaani nebba amajiiko eyinza nokubba bomu nga temetegena jatikirako kati tulina ensumba byumana ezibba buli kimu nga tebigenda bayamba mweziri wano olwalo njagala nkutegeeze mwami gundi ono omukazi maliya bino gi ezizeera yatikira mu nsawo ya zuma n'alikweka nenga bannasi bawuli aliwunya zuma namaana alikasuka wano diru naalikasukawo naalibakasukira mbakakasa lino eji ligenda batikirako mukukute mulikweke tuliwulire nga liwunya mwagala oddijjayo muswale ensi ebategere anti kati ekizibu kya zuma south africa si ye uganda south africa omukulembeze bwaba nga afunye obuzibu basobola omuimpiikinga <clears throat> ne bamujjamu obwesige era nga bamujjamu obwesige ekitali mu uganda wano ne beribanga liwunye litya ne liwunya okujula okwatika tewali agenda kuva ah, ah, kirindeko lino ettaka lyebaseze nagambye buli muntu yenna newe obadde oli mu uganda ngaoteeka kwekalakasa lwa bano toddamu kwekalakasa banegiri abaatikiddeko litandisa obawunyirira tuliwulira mu ah, nsawo zaabwe mulangira oyogedde ebigambo bingi hmm. ekibuuzo ekyange kigamba kyebintu ebyo byonna nga woza obisima hmm. obifuna otya ah, ah, ah, sebiganye <coughs> naye ono gwengambaokumumanyira ddala obugonoobuono obuzaava yafuluma ngenaku z'omwezi abiri mu satu omwezi ogw'omukaaga omwaka 2 bino tebyawandikibwa gano amawulire ngaleesi zaali nkaaya n'awaffe ah, ekinesisaga n'amawulire nze nali nyinyonyola obuvo bw'ettaka lino hmm. so byonjogera tebiri ki hmm. mawulire olwali omwami kidaga kyo nakugamba manye okunoonyereza anti kyembudde mbuuza ekibuuzo kuba etubeera wano twagala okumanya ekintunze esimu zange zizino eh, ah. andi kagambe esimu zangetwagala n'abatulaba balabeandi kyembagambe nti bawulirize omuntu wagene nkugambye zuma kyekyamuviirako obuzibu ono omukazi eh. nkubulye eh, banonyereze ddala kitufu agende nze sirikwatisapu yadde facebook hmm. ddala kitufu yasitulonyeyogende south africa okunona omuntu ono ddala sente za gadafi zeyina mumawanga amalala ani azitambuza kyembalaga gambe ni famiri ya gadafi erikwona omukyala kakyembuuza zuma yali mu bufunze yakumpanya sente za nalimbalimba abasaabo south africa mbu yazewozemu fnb banka ye south africa nga teyazewulayo wamulabye kyabaga nejiri genda batikirako yatudde mu state of inquiry nakolola ah, omusajja namubuuza kiki akasenyiga kanakusatuzuma oyo namugaza ina senyiga wawiki namba tugende mumaaso tubuulire olwo limwatikiddeko nayebaomwatikirako alikasuka mubano kanao baliina munsawo gambye waliwo akasolo kebaita ensoma ima tekanakikatabba nanga tekabiinako mugaso kakati omukazi ono buzibu kibwaletedde uganda nzendaba nga ataleeta enkulakulana kutaka lirubowa kyetuliko kikino ze mbabuulidde ebintu bino ne kampani zayina nembagamba omukazi ono omayiba mafiya mm. nembagamba tetasobola kwewola ssente tebasobola mwewolera sente akaduka ka fanisha kebayogerako abamupyaka e dubayi mm. ekyo kigumaaza ne kampuni kikubuulidde kampuni zonna zibabuulidde mwemunonyeza kampanis ezo omukyala ono abeera mu uganda omukyala aludde ng'abeera koolono si investanti yazze nkugambye architecture yannona ne mugamba nti omuntu gwomugamba okuba mr president ne bwaze speaker ya president nga tonguza eddwaliro lino mm. oba nga ate mevuniko olwasooka yagula ku ttaka lino nga bagamba yaligula ku micho courts uganda limited mm. yagamba our government agencies bought this land from micho courts 25 years ago president museveni ngaakolaki mm, ngaayogera nze omukazi namugamba nti kampuni kibagamba micho courts yabaguza ekyapa 25 years ago yagenze ku kyapa 3 years ago bano bagamba nemawulo ekinyi byonna atunde ngaabagwetekera emyaka kino ekyapa kyekyapa kya micokotisi kyegamba nti no kyeyagula kyeyagulakete buli alirimuenemaha taito negamba akitekica nga munye kwali mukyala olimire lwali luzibu hmm. nemugamba akitekica gwe bagamba bano yabagwiza ttaka emyaka 25 yagenze kukyapa nga enaku z'omwezi 213 bagamba yabagwiza 25 ekyapa e, kino nga matha taito bakuga ndi nga enaku z'omwezi 19 ogwokutano kyatandikira mu lubaga akiddayosiisi eriguza uganda company holdings eno company eri registered ku satisfactional lane isi London bano ababbi be Uganda bakugulawo eyaabwe mu Britain Ireland kyamagati keka kazima kubazanyira emizannyo eri original gyeri yakulwazibwa mu bbiri kumi na gumu nebadiupulikatinga mwendala nebabone nebawudekayo eyaabwe babireko ettaka nga kikulaga nti mu nkaaga mu mwenda hmm. nga kumi na mwegoto nkaaga mu mwenda rubaga kidayosis nga public trust abe rubaga bebaguza uganda company holdings ettaka kyokka ate nga mu nkaaga mu mwenda rubaga teyaliiwo lubaga kidiosisi yakomenakuza omwezi asatu ogwokumi lukumi lwenankaaga mu mukaaga nefuka kampala kidayosisi bano bagamba yabaguza ettaka nkiraga kitekica nembagamba ntingenda kuiza omwezi 1tiyaliwo munkaga mwendi yakomasates okitoba 1966 nefuka kampala kidayosi webegattira ate bano bagamba etaliwo yabaguza ettaka ate nekino ekyapa namugamba nti ngenda kuza omwezi 1988 bakulaga nti grace bona abaana yasaininga ku kyapa kino ngaigiza uganda company holdings hmm. ate nasaininga ne mu 213 ngaigiza micho cots afadde emyaka kumi na mukaaga bakola transife yiino ngaenaku z'omwezi kumi ngaenaku z'omwezi abiri mu lumu hmm. yiino transife of land uganda company holdings ngaenaku z'omwezi abiri mu lumu may 2013 hmm. nga bakolaga nti yatransferinga poloti zino hmm. okuva mu uganda company holdings omanye ebintu bino njagala nnyo babirabe nga bakulaga nti bano bakuwa transfer of land mhm. nga uganda company holdings eteka poloti zino mu micho mu 213 mm. nga 21 ogwokutaano kati eno yetransfer ye gye bakolanga ennaku z'omwezi 21 ogwokutaano ate ku ssaawa satu ne bakola n'ekyapa mu nga 21 ogwokutaano omwezi gwe olunaku lwe rumu eh. kyokka ewe bagenda ozimba eddwaliro mm. poloti eri 101 mu poloti ze baalaga nti micho kotiza zifuna from uganda company 101 mm. teriimu kakati ate wano webakyusiza ebyapa bano wano ate kati nga abiri munumu lwe bakola transfer hmm. nekusaba satu ezokumakya webakola ekyapa kino kati omukyalo ono nkimulaga nemugaa pot 101 yino bwe twagenda ewakiso hmm. mu 214 hmm. kyebaitakala amazzi obakulaga ali ku ttaka eraga no neemu tekuliko muntu ina pot 101 ono mwami kasozi yiina teri mu mailo landi kati poti 14 eno gyolengera mu kyapa mm. yawandiikibwako ebbaluwa mu 1 ebbaluwa kiritu tugirabe yine mu 1 mm. bawandiika e- ebbaluwa ebyapa bino birimu poti 49 bawandika ebbaluwa eno ngegenda entebe nga babuuza uganda company uganda company ebuuza ku poti 49 yambusako nje kulage yiino wano hmm. poti 49 yeri ne mukyapa kyabano owentebe amuddemu poti 49 eri mu mairo office kampala ekigambo kikino mairo office kampala mm. kati poti 49 jeboogerako mu kyapa mm. Mm. kati president museveni bwetwafuna chansi kyenagamba yalwaniranga ettaka lino mm. ekitongole kya state house ekyali under genero tunyefunza intern and external esand eso bawandikira abentebe mm-hmm. abentebe babagamba nti ettaka eryo nga babuuza ku ttaka lyerubooba erya suuna lyonna minister of lands newandika ebbalwa eno ngeddamu state house mm -hmm. oba isani eso era yine direct to isani eso yes. e eh, yabuza mu baruwe eno minister obanize bagamba takalye muogerako liri ku mayiro registered volume mr victor za mayiro registered volume mm. 273 yeno final certificate chaba ita final certificate namba yaba semba yo kuchapa cha suna 18570 yino yes folio 15 yino mm. nga ntebe era gabano era ga government takalire mu suna liri ku mayiro wet fungaba tuzi basomedde wano mm. iso nebirisiving kyenagambamikaka anonyereza hmm. ngenaku zomwezi abiri munya julayi biri kumi nena bwetuma nti potenu teriko muntu yenna tusaba ekyapa kyaffe bakikole wakiso hmm. era nomusewo twagusasula ekyapa ne puliti nefuluma nebagana okukola ekyapa kyaffe olabye mayiro eri mu minisita of lands mrv namba eri minisita of lands mm. abenne ngo bali bawandiika ku ttaka lino eryerubowa ebbaluwa nga bwewagisoma abazibalaba pulogulaamu zaffe hmm. ebbaluwa eno ogijjukira mrv eri mulandizi mairo gyesadivolium eraga nti lya mairo eri mulandizi nemengo bali ewandiika yagamba nti esanyiwa ku bloko bibiri nkaaga mumwenda lubowa ku mairo gyesadivolium 273 era eri mulandizi hmm. eyava entebe hmm. final certificate number 1857 era eyava entebe ne folio 15 ebyo biva ekimu kyava mumengo eno kyava minister of landis baneka mbaddemu ate mwanategera mukubo kuba ligenda nokunsi okayo lino lyeddami lyajjajjanga yusufu suna kiweewa omulangira yalikola mu lukumu lwendaana mwena era bawandisanga bufumu liraba ne siru zirabe ezaabanga weezidda yes. era bwe yerakomekereza eddaama ery ettaka lino yaliwandikako mrv no 273 e mrv eryasuuna eryettaka lyeryerubowa yerina origino toliraba ate bananzigirako mu kkubo kyenagamba nti mwene mugambo tetulina biwandiko mumpese tuliteeddaame lya suuna lino tulirabe bulungi nnyo banna eddaame nalyo lifuuse eddaame terijja kuvaayo kaakati mrv namba gye yawandiika mu hmm. ddaame folio neguni ne certificate nambaeryomulangira yusufu suna 194 era nagamba nti byempandiise mu ddaame abali biteeka mu nkola yes kabaka wuuno e, muteeso wokubiri kabaka muteso owokubiri yosiya kyazze petero serumaga kyo yakyazze wali mulamu kati gavumenti yajjawo ekyapa kino ana kati bakugambye bwe mmala okulaga baana abafinansi bastoping project okusookera ddala bamaze mbalaga ebiwandiiko byonna project bagistopinga hmm. kati ekiddemu bagamba nti president yawandiika ebbaluwa ng'alagira beewola sente mu bwangu era bakulaga walabye wano nga boogera nti omwaka oguwedde mumwezi gwomukaaga mwalabye minisita omubezi w'ebyensimbi mm. lwe bafune ekyapa olwo dana atwi ono omukyala dana atwi ne bakuga nti bwoli yagende wakiso bakole ekyapa ekirala eribowa atale bwe yakonfiensi n'agaana hmm. olwo bano baddukira mu uganda nandi komisoni yeyakoze ekyapa kyomwaka kyebalese mu paliamenti omwaka ogubibakola ah, kimbate nga nti bano bibabiba ettaka mwe abantu bakabirabo nebaza gavumenti etuyambe tesobola bayamba nga yebba ettaka evidensi yonna yino weeri ati naalitukasukira nebano nebalisivinga kati kyekiseera nagamba nti abantu mukubo namazima temusibwa misanvu abantu bagenda kunamira ensi eno ensi ebategeresakitainikuona eh. omukazi esinga ya prime minisita waffe minisita lwakana lugunda esinga minisita eriku ono eh, sekurity esinga yabaana ba muzeeyi e, kiki ekigendero ekiri ku mukyalo kiki sitegeera bannange ononsonyiwa okusimaasima naye simanyi kiki ekiri e kati nedda kankulage kati kankulage example eri mu gavumenti yaffe eno bakitaffe mm. gye baayagala mm. naffe ne tujagala mm. kati olwode wawuliddeyo gwe bayiseena nti eyatwala obuwumbi ekikumi obwakasooli sinamuwulirako nakugamba tuyina nabagambye abalaba tivi munsonyiwe amanye kasolo kebayita ensomba byuma nefoko kajiba tekagenda giriisa <laughs> nekabba ebwe nga tekagenda zambala nekabba ejuba tekagenda kabba nebomu nga kerendesera okutulukira mu kinyamwe kasula tuyina ensomba byuma wano ezisomba buli kimu nga tezikuta nakugambye olwaliwo bannayuganda oba abantu abali mu gavumenti abazze bamuva mu kinana mu mukaaga kyenda mu basatu ku buli kikumi webazimba eza apatimenti nagazimbe babyewo bubbi kati bagamba tugenda naye amagenda ganaabagatya nga nabba ettaka lyamwami kwezi kolona eryaliwo alibatiisa nakibi nga ebyapa abirina liizi we zagendewo bina ebiwandiko byava mu ministry of landsi olabye mu nkaaga mu munaana babagamba ettaka liri mu mairo office kampala port 49 obadde kimi ndi port 49 gyobogerako mu byapa byabwe ne mu bbaluwa zaabwe erina ekas 2 ne desimolo 97 port 49 buli alyeru bwakwagamba ku yagula ettaka erina ekas 2 ne desimolo 97 ate mu 1964 ne mu 65 teyapuruvingibwa entebe kuba ettaka nali mu mairo landi ntebe yabeeranga public land teryapruve kategeeza ettaka lyerubowa liriko ebyapa bibiri uganda kapa no gyebagamba yali gyesani nga banaku z'omwezi satu ogwokubiri ku sati nisrodani isi landani balaga nti yebaguza ettaka lino bano bagayi batransfaringa sente esuka mu tiriyoni kiki nezirinya ku akawunti yalooyoomu gwenja okwogera wano sikati neziva mu uganda ne bazikola transaka zinaka virginia irand ne bazigabana nga balaga nti bagula kampani eni ettaka kampala eno nina kawunti zaayo okuva mu lukumu lwenda kyenda nga tefuna ngaate olukumi lwa dola oba olwa pawundi okuva mu uganda kampani paka yaggalirawo bwe yatuuka okuggalawo yalina miliyoni 23 eza pawundi bwe yatuna propaty ezaali eastern central africa neweza miliyoni 5 nezisulakamu abajja ga miliyoni 4 nekuruzinga waliwo yakibanga micocots limited yakoma kenya micocots overseas micocots eastern central africa ne micocots limited kati bano ababbi zino kampani zino tezajja mu uganda zakuma kenya zaali under uganda company holdings oba okusokera yitubanga uganda company limited mm. mu lukumi mwenda nkaaga mu mwenda ekyusa eh, resolution yayefuka uganda company holdings kati bano ababbi bo kye bakola ne balegesenga uganda micocots uganda limited yeyaabwe eh, ekimpatiirajukazibi eh, temwalimu micocots uganda limited mm-hmm. mwalimu micocots overseas mm. eastern central africa era mu savi omu ku ba egypt be bali ba directa mm. kampani eno bw'okebera mu kampani propaty zaayo temuli mutaka lyerubowa eh, eh, eh, ya uganda company holdings wa uganda company limited hmm. temuli mutaka ki uli nkyakugira ono mwami yusufu kagumire yali kifulije strong lands bw'alaba nga zino grant lease zigenda kuggwako yaligesalinga micokosuganamitedda bire nga kifulu yesitula ate yabeera yeyefuula representative wa uganda company holdings mu uganda ah! nagirigesalinga mu uganda mu 1997 nga sala kulata bwe yandibadde yeteekako ettaka kifulu yesitula ate neyefuula nga representative wa uganda anda at and great abaali balo yaba uganda company limited is a foreign company gambia eri ku satelis lord lan isirandani mubashaoda zibonabona abakampaniyo temulimu munnauganda nogu mukampani zona zona zakampani eno temulimu kampani zona eh, eh, eh, zali mukitongole kino temuli mutaka lyerubuwa mupropati zaabwe eno kampani va mu 19 terisivingangadde olukumiukuvamuuganda ani abba ettaka lyerubowa ebubi bonabona butandikira ku yusufu kagumire mwaka ki mu 1997 nga gavumenti eno eri mbuyinza kati buli abeeru bwagambye kyokotisi yamuguza ettaka mulimu n'ababbiri n'abakyena mu mukaaga tukulaze agenda kukyapa bbiri kumi n'esatu tukugambye nssf erikuyika 115 zeyaba 115 nasanawuzing gye bagamba kuba natula nabo banasanawuzing hmm. mu indasitry eriya ekyo ekitongole kya gadafi era kirimu abalibiya ekya nasanawuzingbaasi bayiika 3 munkaaga ngaoddeerweza kikomera ekiruddewo ennyo hmm. yiika 3 munkaaga hmm. Eh, guni bano abeddwaliro bali kuyiika kyenda mu mukaaga hmm. bagamba ziri asatu mu bbiri kati batuwa asatu mu ebbiri getumeka asatu mu ebbiri endala bazituwe ziri kyenda mu mukaagakolite buli ali erubowe ekyapa kyagamba kyejjako ettaka nga matha taito kyekina ekiina ekaz bbiri nedesimulo kyenda mu musanvu omuntu era nebazanyo omwami kyalisimutungi atudde ekibuli e hmm. ye muntu oyo ategeera ekintu kyintu kimunyonyola kakati mwa balangira lwaki mutudde mutuzi nga ettaka lyammwe balitwala mu ngeri ngeri sinze mulangira nze lubowa bwetoka ku lubowa nemmengo ye neemukwatako nagamba olusozi lwe lubowa bwe lutali obwakabaka oba tebulimumengo bwayi yatunda mulimu ano ah, katika nkulaga olwaleero david mpanga siroya wemmengo mm. yeyagamba mugenda fubiramu ekinyanja ekinene kubanga ekyenyanja mweki gana amagezi gavudde menga gabalagira bagende mu uganda land commission bafune ekyapa ky'omwaka oguwedde kwabaalidde ssente nolwaliro kati ffe twadda kubadi netusirika omusajja omu mukulu mu gavumenti twali tutuka mudukuwo lwantone geno tuve mwantone geno banayo ensonga bazimanyi hmm. era nebazanya omwe bamwite obaka mwerabidde ava mwantone gendes offisi hmm. obakasigenda mukwogera linnya lye yaliwo mu meeting nedaana atwine nagamba mm, tuddeyo nakibi nga kireyiminga mayiro landi yaabwe mm. gye mm. mwakolako field title mm. olwala buli ali erubowa bwogenda mu byapa byabwe ate nobwotuka egundi bwogende wakiso mukalamazo yes. kuliko ekigambo mayiro landi ate mwebaligisalingiddwa ate kitya n'ebyapa byabwe pulinti ezirimu za pulinti zino zaawukana neya marolande neya firiwood kyatugamba abantu mwekuumire nnyo ku tv eno mutuke mwami kwezi tubasomesa ebyapa bino kyembuuza nti ebintu bwe birikyuka temusobola kwendeza nkulaga omukulu ono kyeyaŋamba yaŋamba nakibinge nga tuli mukulu nnyo mu gavumenti mm. naŋamba teri atekimiti ettaka lyerubowero lyammwe eddwaliro eryo nagamba bwatiosobola okulitwala singa balizimbako abaala bamawulire ga ntv lwebajja okwewola sente olwasooka mm. nakira era mwami solomoni kabesa yankubire simu nanga nga gwayogera mm. nabagamba ba mp newemunakyusa nemukkiriza abantu bano okwewola sente mugenda kwewola nga mugenda osimba byetugenda okutwala abaala ba hgtv ne bannauganda banafuna ekintu kino okusoso media yonna mbakakasi eddwaliro lwale bazimba ettaka libbe ettaka lyaffe eddwaliro lijja ditwala amaloboozi gali dda obujulizi bulijja ne gavumenti yonna eribezeewo tetukalubirizanga batuwe takali yaffe omusajja angamba oyo omukulu mu gavumenti nangamba nakibinge teera takimiti ettakaero lyammwe gwe tereka ebiwandiko tolitwala nga tooke nti olitukodekera eminga nga baalirya dda kyogamba nti mukiseera kino ekya lubowa eriko ebyapa bibiri ekyammwe ne gavumenti byepan origina taite yaffe bakulaze wano minisita obulambizi bakyewandikira eiko yika 1mwanamubiri nga litudde ku mairo digesad volume 273 ekyo mwami kukoza ekintu kye baita final certificate namba nti eriko